Sama di Indonesia ada daripada negeri ataupun daripada swasta dari apa namanya ya individual seperti itu guys. Dan so kita akan menonton videonya dan di sini saya ingin melihat juga bagaimana istilahnya pelayanan klinik yang ada di Malaysia guys khususnya swasta ya bukan daripada kerajaan. So jom kita tengok videonya. Let's go. Oke ini dari Arnawan Channel 2 guys Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe Linknya ada di deskripsi ya Ini share tentang pelayanan klinik Hai, ya. Assalamualaikum ya. oh, warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Arnawan Channel 2 Oke, Mungkin di video kali ini saya uh, kurang sihat ya guys Panel Saya kurang sihat jadi saya uh, nak ambil panel IMAS uh, Ini oh. adalah panel daripada company saya kalau uh, di antara panel-panel ni pekerja-pekerja Malaysia kalau dia masuk Oh itu kayak kart asuransi gitu ya guys atau kalau di Indonesia mungkin kartu untuk berobat gitu ini dia uh, free ya tak payah bayar uh, kira macam uh, apa ya uh, macam memang dah uh, wajib lah uh, di syarikat tu akan membagi fasilitas uh, namanya panel uh kalau orang macamnya kalau dia tak ada panel dia kena bayar lah ha, kerana klinik swasta ni dia uh, bayaran dia memang lah, cukup dia lumayan lah orang kata kalau foreigner lagi mahal lah charge dia kan betul tak ha, jadi saya pun uh, nak ambil ubat uh, ubat ya dengan nak check doktor kalau dia kita di Malaysia ni check kan. doktor dengan ubat dia charge dia lain ya kalau malam lagi charge dia mahal kalau di Malaysia ni lah. Oke, di sini ada harga-harganya guys, 30 ini tiada masalah kesehatan. Maksudnya apa nih guys? Aha, ada masalah kesehatan. 30, 60, 15, 45, 450. Saya tak faham juga ini maksudnya apa ya kan? Seranai harga untuk oh pemeriksaan haji guys. Oh my god. Telat bacanya. Jadi, oke oh, oke okay, oke okay. pemeriksaan kesehatan untuk ibadah haji ya. Ah, okay. Ustaz Sekarang saya. saya ambil ubat. Okay. Tak ada. Kali ni saya ah, nak pergi uh, nak jumpa doktor. Jadi oh, ini ubat. jadi ini kan oh, masa ubat rehat. saya jadi saya pun ke apa kena jumpa doktor juga. Ber doktor 12.30 kan? Oh 12.30 Okey. Saya pakai nama ini. Nombor pasport ini. Dalam sistem. All right. Okey, mengisi ke? formulir. Doktor rehat sampai 12.30. Sampai 12.30. next one. Doktor rehat sampai 12.30. Apa? Saya biasa datang ambil MC apa tu? di sana itu ditulis ya untuk binnya ya. Kalau di Indonesia guys, ya aku <laughs> ada hal yang istilahnya kalau di Malaysia ya setahu saya kebanyakan daripada kawan-kawan saya juga yang menunjukkan Maika itu biasanya ada binnya di belakangnya kan kayak Maryam binti Zainuddin gitu dan kalau di Indonesia guys bin itu tidak disebutkan di KTP seperti itu Iya sih, bener bener bener baru sadar aku. Imas, Sama halnya kalau di kalau kalau di Arab itu juga wajib hukumnya uh, untuk meletakkan kata bin. Jadi di IC saya ataupun KTP Arab saya itu pasti ada nama ayah dan juga nama kakek kalau di Arab itu guys. Hmm. Oke. Okay. SE 1825 Alright Dalam sistem mana ingat? Oh, ha, sebab kalau tak ada ya. nanti saya bagi tahu ofis saya kan mana tahu tak apa kalau nak tahu dalam dia ada berapa lagi boleh maksudnya ada berapa-berapa oh ni rehat lah ni kan masa rehat Kenapa ada bahasa ini ya bahasa Korea? Nyawaseo. Korea nya itu Oh ini ini untuk kehamilan juga kayaknya guys. Saya lihat di sini ada 5 HD ya kan. Ah, saya tak paham juga lah. Atau penyakit-penyakit lain. Oh scan-scan penyakit lah macam tu. Ada 3D ya kan. Sini kedai makan yang Melayu jual ada sih. kawasan sini. Nasi campur, nasi campur. Melayu. Ada belakang sini. nasi campur kan apa namanya fasilitas lah fasilitas saya di Malaysia saya orang Indonesia oh. ha, saya youtuber hmm. jadi orang Indonesia nak tahu pelayanan di Malaysia itu macam mana kan baik ke tak baik ha, macam tu subscriber saya nak tahu di pelayanan di Malaysia yang kemah-kemah tu ada nasi lauk ah. oh, iya. Kalau kedai Pak Gembus tu makan eh? pedas, eh? tu. Ada? Ada. Oh ya. Yeah. Ha. Hmm. Sebab saya kerja ada hospital, ada klinik kan semua ha. Ah. dia. Jadi orang sana nak tahu lah macam mana saya. Lah. Ha. Enggak ada Alin. Ada insurans. Okey. Nak tengok pelayanannya kliniknya macam mana, baik ke tak baik kan. Oh. <laughs> Lah. dia orang nak tengoklah subscriber ni kan. Wah. Wow ramai lah ni. Thank you. Gua tengok lah ni YouTube hmm. apa nama? Arnawan Channel 2, saya punya channel. Dah, okay. boleh, uh, dah tulis kat sini dah. Ha, dah. Jadi kita tengok. Okay guys, korang kena datang sini klinik Siti ni. Uh, start start dia. Ramah-ramah baik-baik Eh. <laughs> Hmm. Okey, kita nanti kita rehat dulu. Doktor dia 12.30 lah kita nanti datang sini balik. Jam Pergi makan ayam pakai dulu. Ah. <laughs> Sebab sedap. Ni, derek ni je. kena oh, ya? okay. warna kuning sebelah saya hmm. Okey guys. Terima kasih. Okay guys, kita cari makan dulu. Makan, makan. Okey, hari ni saya nak oh ayam gepuk oh, ayam gembus. Jabatan ya, dia rasanya macam pedas ni. Saya tak boleh makan sebab saya tak sihat. Perut saya sakit. Jadi saya pergi klinik tadi kan. Okey, okay. apa yang ada dekat sini eh? Kita tengok dulu mana ada yang kedai yang sedap. <laughs> yang sesuai dengan perut saya ni. Ni hari saya <laughs> sakit perut. Yes. sihat Jadi selalu lah, Abang. Jadi saya mau cari makan dulu dekat mana ni. Kita tengok depan sana Jualan ada apa lagi kan. Depan kita tengok ada apa lagi dekat sana. Ah? Jom. Kita tengok ada apa sana. Kita tengok suasana di sini. Ok, kita makan sini dulu lah. Good food. Apa ini guys? Cuba kita tengok lah, Kita tengok apa yang, Oh, macam kan. Oh, ni. Oh, okay. banyak yang ha, ah, ni lah tapi nak yang ada aiskrim tu yang atas ha, ah, yang, yang atas oh yang kelut tak ada habis oh, boleh lah yang tu ok guys saya makan dulu makan lunch nasi tak ada kan yang makan ni je lah yang ada kentang goreng ayam goreng dengan apa ni itu itu apa guys uh, yang ini guys mayonis ke apa ini apa ya guys yang kayak gini dengan ayam paste. juga kah ikan Alhamdulillah hari ini kita ini hari saya kurang sihat guys jadi saya mau pergi klinik lah ha, berubat jadi tadi kan apa doktor dia belum sampai lagi karena masih oh, masa 12 tengah kan oh, office hour kan rehat kan jadi okay. saya dah Oke, untuk jam istirahat di sana itu jam berapa ya guys? Jam 12 sampai jam berapa gitu. Kalau di sini biasanya jam 12 sampai jam 1 ya. Jam 12 sampai jam 1 itu adalah jam istirahat untuk orang-orang yang kerja kantoran dan lain sebagainya guys. Kayak pertukangan juga ya kan. Pertukangan istilahnya buat rumah itu semua rehat jam 12 sampai jam 1. Datang masih lunch. Jadi saya ini penasaran saya dulu, ini apa ini sebelah ayam nih. Sampai satu macam tu baru saya datang balik ke klinik tadi lah ah, Setengah jam lagi Alang-alang lah nak makan dulu ke apa kan ah, Jemput makan semua ya, sahabat-sahabat Memang sedap lah, awet tu sedap Terima kasih korang yang sudah support channel saya Saya ucapkan ribuan terima kasih Terima kasih banyak-banyak Okay, saya makan dulu guys Ini namanya Awe Di sana mungkin AW ya Guys, ini ubatnya. Dah dapat ubat. Okey, kalau dah jumpa doktor ya. Bagi je farmasi nanti okay. tahu. Ini ubat taman. Okey, terima kasih. Bye. Hmm. Okay. bye. Okay guys Alhamdulillah dah dapat ubat uh, Apa? Uh, nanti kita ni lah Mau rehat dulu lah rehat Ubat dah dapat okay, Alhamdulillah pelayanannya uh, Sangat bagus ya klinik ni Terbaik Mantap City uh, klinik, klinik Siti ya. Ini klinik dia Dekat uh, Menghala Kota uh, Menghala dekat Sungai Buloh ni uh, Dekat Sungai Buloh uh, Klinik dia terbaik Oke. Okay. Terima kasih kepada korang yang sudah support channel saya. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita doakan guys Abang Iwan semoga sehat selalu ya kan. Uh, penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan itulah tadi guys pelayanan klinik swasta yang ada di Malaysia namanya Klinik City guys dan pelayanannya cukup baik ya kalau kita lihat ya kan dan ramah-ramah juga gitu nggak yang bentak-bentak yang nggak ada juga ya <laughs> mana ada istilahnya klinik terus bentak-bentak lari semua pasiennya gitu otomatis ya kita bisa tahu guys istilahnya di Malaysia itu pelayanannya seperti itu gitu kan dan ya ini sebuah pengalaman baru bagi kita semua bagi saya mungkin karena teman-teman kan yang nonton dari Malaysia gitu kan dan adakah istilahnya pengalaman-pengalaman teman-teman istilahnya di klinik-klinik seperti itu bagaimana pelayanannya dan kalau kita di Indonesia di, di sini juga ada klinik ada puskesmas seperti itu guys dan itu sangat-sangat ramah sekali kalau kita istilahnya berjumpa dengan nurse-nya terus apa namanya ya dengan perawat ya seperti itu dan juga dokternya pastinya baik-baik. Dokter yang apa namanya ya ada dokter yang galak bisa dikatakan seperti itu itu sebenarnya demi kebaikan kita agar kita lebih disiplin lagi. Ada beberapa uh, dokter itu yang memang kehidupannya memang lebih apa ya nggak kayak kita lah sembrono gitu kan istilahnya kayak kita tuh makan ya sembarangan dan ini, ini ini itu gitu kan sehingga menyebabkan badan kita itu tidak sehat seperti itu dan ketika ada dokter kita menjumpai dokter yang memang galak istilahnya galaknya itu dari segi kebaikan itu nggak apa-apa sih sebenarnya jadi bukan galak bentak-bentak tidak jelas gitu tapi kebanyakan dokter itu pasti ya lebih disiplin lah daripada kehidupan kita ada yang santai ada yang relax gitu tapi buat pelajaran juga kepada kita semua istilahnya kalau kita memperlakukan orang dengan baik maka kita akan diperlakukan dengan baik pula tapi kalau istilahnya kita memperlakukan orang lain itu dengan tidak baik pasti ya ketidakbaikan itu akan datang juga kepada kita so terima kasih buat teman-teman semua jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe-nya Arnawan channel 2 dan juga Cak Mujib ada juga Cak Mujib TV guys jangan lupa untuk di subscribe ya <laughs> terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai apabila ada salah kata mohon dimaafkan saya Pemimpin Ududri. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh